tates ges genemata holeimon ferei tictei tas chloas metaton anthon kai po on hatina apokoptomena chortos ginetai ho agros chorion proferei ton siton kai lacana entais hylais genontai mycetes comara myrtiloi hupotes ges auxanetai metalla lithoi kai poikila alla